Mhm. Ich habe selber wohl äh, zu den Partisanen, wenn sie mich nicht, wenn, wenn sie mich nicht damals arretiert hätten, ich habe schon äh, beim, beim Weiß habe ich schon äh, zwei Hosen machen lassen und so Windjacken und, äh, dann gehe ich zu, zu, der Einheit. Leider ist es anders geworden nachher. Wir waren, ich war ganz überzeugt, ich gehe in den Widerstand auch als, als äh, in den bewaffneten Widerstand. Ja. Es ist aber nicht so weit gekommen, weil wir eben dann äh, eingesperrt waren und alles noch sowas. Ja. Ist mir aber trotzdem stolz darauf, dass wir so viel beigetragen haben. Wenigstens etwas. Ja. Ja, haben sie ja echt gesagt, damals, wo sie in Ludmersdorf waren, hat der einer gesagt, sperrt diese, diese Frotzler ein, nach Albertura in Ludmersdorf. Diesen Frotzen, so wie mich, sollen sie einsperren nach Albertura in Ludmersdorf. Das war, haben ja viele was gedacht und, oder vermutet, aber so richtig hat keiner von den von die Nazis halt noch gewusst. Weil etwas muss ja sein, Sobald äh, die Partisanen ins Dorf kommen und, und irgendeine Aktion machen, jemand hat müssen da den Weg ebnen, dass sie halt, dass sie halt kommen haben können.